najbardziej niszczycielskim pojmem w dziejach ludzkości. Armia państw osi miażdży każdego przeciwnika, nigdzie nie napotykając oporu, zdążyła ją spowolnić, a co dopiero powstrzymać. Thank you. Thank you.